በደቡብ ክልል ከኮንሶና ከአሌ ልዩ ወረዳ ግጭት ጀርባ ከሁለት ዓመት በፊት በፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ቤተ መንግስት ድረስ ዘልቀዋል በሚል ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተቀነሱ አባላት መኖራቸውን የደቡብ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። ሕይወት እያጠፋና ንብረት እያወደመ ያለው ግጭት ዛሬም መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በክልሉ ትልቅ ፈተና የሆነው የሕዝብን ጥያቄ ሽፋን በማድረግ የሚካሄድ ህገወጥነት ነው ብለዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝርዝሩን ከሐዋሳ ይዟል። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዴ እንዳሉት በክልሉ በኮንሶ ዞንና በአል ወረዳ መካከል በመሬት ይገባኛል የተነሳው ግጭት በሰው ላይ ላይና ንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። አቶ አለማየሁ እጃቸውን በዚህ ወንጀል ውስጥ ያስገቡ አካላት በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸውን ተናግሯል። አሁን በተጨባጭ ከተያዙ አካላት አመራሮች አሉ። የሁለቱ የፖለቲካ አመራሮች ወረዳን የሚመሩ አመራሮች አሉበት። ከዚህ ውጭ ከዚህ በፊት አገር ለማፍረስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበር በተለይ ቤተ መንግስት ላይ የሚሄዱ ቤተ መንግስትን ለመክበብ የመኮዱ የሀገር መከላከያ አባላትን ተቀናሽ የነበሩ ወደዛ ተቀላቅሎ ይህን ቲም ተቀላቅሎ እየመሩ ነው ያሉት። ከክልል ፖሊሲ ሂዶ የገቡ የዛ አካባቢ በተለይ አላይ አካባቢ ብሔረሰብ ውስጥ ተቀላቅለ አሉ። ይሄ ሁኔታ ውስጥ ተቀላቅለው ያን ድርጊታቸውን እንዲማሉ ነበረ እርምጃ ተወስዶ ተመልሶ አሁንም አጥፊ ድርጊት እየፈጸሙ ነው ያሉት። ስለዚህ በስምንት ጭምር የተለዩ አካላት ስላሉ አጠቃላይ እስካሁን ወደ አስራ አራት ሜትር ስለሆናል የሰው ህይወት ያጠፋና አያሌ ንብረት ያወደመ ያለው ግጭት ዛሬም መቀጠሉን የአካባቢ ነዋሪዎች በስልክ ለቪኦኤ ተናግሯል። ባለፈው አርብ ጀምሮ እንደገና በአክረሸው እተው አሁን እየቀጠለ ነው የመጣውና ሶስተኛ ወራችን ይዘናል። ሁለት ራሱ ከበፊቱ ትላንትና አጉል ብሷል። ኃላፊ ተመቶ ሞቷል። የዛሬውን አሁን ያው ትኩሱ ቀጥሏል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በአሁኑ ወቅት በደቡብ ክልል ትልቅ ፈተና የሆነው በየቦታው የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ የሚካሄዱ ህገወጥነት ነው። መንግስትም ይህንን ለማስቆም ጠንካራ እርምጃ ይወስዳል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በኮንሶ ዞንና በአለልዩ ልዩ ወረዳ ግጭት ከሀያ አምስት በላይ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከሀያ ሺህ በላይ ዜጎችም ተፈናቅሏል። አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ Jonathan Zebdios, Awasam.